här och välkommen tillbaka till Naturliv. Idag är det tisdag den 22 december. Alltså två dagar till julafton. Och jag hade lovat er att jag på julafton skulle unboxa två paket. Men det har igår blivit tre paket. Så det är vad som händer på julafton som jag kommer visa er. Eh, just nu är jag ute och fotograferar eh, morgonljus kan man säga. Eh, jag ser isarna är jättetunna här uppe. Vi har nästan ingen snö. Det kanske ligger 30-40 i skogen, inte mer. Och snön har börjat bli lite blåaktig på vattendragen så det är inte mycket is där. Så man ska inte ge sig ut på isarna här uppe just nu. Men det var väl en liten update till er. Så jag ska fortsätta fotografera och så syns vi på julafton. Ha det bäst så länge. Hej då!